السلام عليكم مرحبا بكم في قناتكم قناه صوفي Channel. اليوم ان شاء الله واحد الفيديو مختلف غادي نشارك معكم واحد الزياره لواحد le centre نتاع ال jardin بالنسبه لهاد le centre كاين في امستردام سميتو tuincentrum هنا بعد ما انني شاركت معكم الزياره ديالي لهولندا او بخصيصا لامستردام قلت علاش لا نمشيش نشوف tuincentrum اللي حقيقه كيعجبني وعارفه بان في هذه الوقيته ديال لانويل نويل كيديروا فيه مجموعه اولا تقريبا كاع les espaces ديالهم كيخويوه كيديروا فيه واحد الديكورات اللي رائعه ديال la Noël مجموعه ديال الالعاب اللي بحال هكا اللي غتشوفوها ان شاء الله في هذا لا فيديو كنتمنى لكم فرجه ممتعه نتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم ونتلاقاو اخر الفيديو وهنا نكون وصلنا لاخر جزء من هذا الفيديو كنشكركم بزاف على المتابعه ديالكم ما تنساوش اللي كيشوف اول مره القناه الاشتراك تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد وجامل الفيديو الا عجبكم بطبيعه الحال لقاؤنا يتجدد ان شاء الله مع فيديو جديد افكار جديده ووصفات جديده ونهاركم مبروك